你可以再躺刚刚那个样子啊？干嘛？你知道我在拍你，就立刻起来！你这是奸诈狡猾的猫。 Iya, kisah.